данный момент на своих экранах вы видите презентацию грузовой трассы Skyway. Она является составной частью грузового комплекса. Thank you. Bye.